ئەی پێنج سفر سفر سفر ئەمە دوو جۆری دێنێت دوو ڤێرشنە ڤێرشنی شش پوینت یەک و ڤێرشنی پێنج و پوینت دوو ئەوەی من موبایلەکەم پێنج و پوینت دووە بۆیە ئەو داونلۆ دەکەم پەنجانەی بە داونلۆتە ئەمانێنێت بۆم تابە و کلیک لە داونلۆ دەکەین کلیک لە داونلۆد دەکەین ئەمە ڤێرشنەکان نەمیان داونلۆد دەکەم جیازی نەگەر هەر کامێک داونلۆد بکەیت کلیک لە داونلۆد دەکەین ئەم جارە ئەگەر ئەمە شەمێتە دیسکتۆپ براوزەر داخینەوە ئەمجارە ئەمەشیان کلۆز دەکەین و ئێستا پێویستە لێ ڕاڕ دەریان بێنین پێویستمان بەوانە نییە ئەمە ناسڕینەوە بۆ دینەکەش دەسڕینەوە تەنا پێویستمان بەم فیلی و تاو تەناوەی لەسەر تێستا مۆبایلەکەت بگژێنیتەوە گەر ڕیکۆردی بکەم شاشە شتەکانی ئێستا مۆبایلەکانمە نەبژێنینەوە ئێستا دوگمەی سەوت کەم کردن و پاشان ئەم دوگمەیە پاشان ئەم دوگمێ داگرین چاڕ دەکەین تاکواڵە بێتەوە ئێستا دوگمەی سەوت زیادکردن لێ کلیکێک لەم ئەی پی ئەکەین پاشان فایلی ڕوومەکە هەڵەبژێرین کلیک لە ئۆپن ئەکەین پاشان کلیک لە ستارت ئەکەین چاڕ دەکەین تاکو ئەم خوێنە پڕە بێت ئێستا موبایلەکەمان ڕۆ دەبێت هۆم سکرینەکەی بکەینەوە کلیک لەوە کرێکەین پاشان دێنە سەر ئەپەکان بزانین بەڵێ ئاوڕانەما سوپەر سوەکەیە کە ئینستاڵ بوو لە موبایلەکەمان بەتە موبایلەکەمان بە سەرکەوتی ڕوت کرا هاوڕانەمە فێرکاری ئەم جارم بوو هیوادارم سوودی هەبێت بۆتان